Frihet, jämlikhet, broderskap, ansvarstagande för den gemensamma ekonomin, kärlek, aktiv ungdom, överdriven ätande av luftpartiklar, transatlantiska ångare och en liten, liten skruv. Dessa ord, det är vad som världen bygger på. Dessa värden, det är det som gör oss till människor. Det är det som gör mänskligheten mänsklig. Och utan en mänsklig mänsklighet så vore inte människan en människa. Och det är därför jag tror på dessa värden de värden som finns i hela världen. Jag kallar dem för världsvärden. De är universella världsvärden. Det gäller för alla människor i hela världen. Men det viktiga är att man tar emot dessa värden. Accepterar att man är en människa. Accepterar framtidens kommande kraft han accepterar livet. Vill du bli en värd för dessa värden? Vill du bli en ambassadör för livet, för framtiden, för blåbärssylt och sopphoppare? Jo, då är du rätt person att bli världs andlig värld för världsliga värden. Och inte världslig som är obetydlig, utan världslig som är viktig, som är mänsklig. För det är människor som gör världen mänsklig. Utan människor så vore dessa värden glädjen du är. Fortsätt med det och sluta aldrig att vara en liten skruvmejsel som heter Hugo. <laughs> Valde jag på med.